うち扇風機何台あるんだっけうんと124台かな4 <laughs> 台もあるんだ、うん、うん、4台4台じゃあ今日この台作る便利だよねそうかな <laughs> そうそうでもないいやなくてもいや作るよ もうベニヤ買っちゃったしそうなんだはいじゃあ扇風機の台作りましょうはい Vamos. できましたよし行こうおいいねいいだろいいじゃんいいんだよはい次 いいねうんはいケー牧場またね 楽しい自転車 Thank you.